para mí sería un héroe. Creo que, su alma es muy milagrosa. I'm a Marxist, he's a Marxist, that's a common ground. The thing he had accomplished is incredible. Como Che Guevara. Aquí tenía la boina del Che. Después le cambiamos. Ernestico, que está mirando a Fidel. Y lo que más yo quisiera, por lo menos, es que me saliera como, como el Che. Gerade Hitler mit el Barat zu haben. waren, wie gesagt, beide Funktionäre ihrer Zeit. طبعا بيبقى في شخصيات هيك بالراس انه واو لو فيني العبهم طبعا اول الشخصيات بما انه هالقد بكون معجب فيه هو تشي جيفارا 1 2 3 4 5 6 4 5 45 you know freedom This is the way I do it un asesino ahí puesto en el pecho. Ese es un asesino. si tú viviste en este los tú vivimos en Cuba. Tú no estuviste hombre ahí. Es lo que es un analfabeto. es lo que es un ignorante.